closed doors, I'm a fool for your lies. So, titignan natin yung mga tinapay dito sa Saudi Arabia. Tingnan nyo kung uh, paano ko kainin lahat yun. Yun, nandito na tayo mga katropa. Yun, ito na muna natin titikman. Hindi ko pa natikman to. Yung first time ko tong lasa na to. Ika natin. Ayun, para siyang cupcake. Okay. <laughs> oh, no, no, no, no. umpisa. <laughs> Yan, buksan na natin. Ayan o. Oh. Parang ano laman. Ah, may laman sa loob. Ayan o. Oh. Yun, ganda. Mmm. Masarap yung lasa, medyo matamis-tamis. May chocolate sa loob. Tingnan nyo. Uy, meron plano. Mmm. Sarap! Chocolate flavor! Sa sunod! Tara, buksan natin. Yun, meron siyang ano sa loob din. Chocolate din. Yan. Pangalan niya 7 days. Sikat din to sa Saudi. Ito lagi kong kinakain mga katropa, no? Tara sa ano natin. Nice one! <laughs> Go! Hop! Mmm! Naglalaway na <laughs> kayo! sa Pagkatapos na ordinaryo yan, matitikman nyo na to mga tropa. Mmm! Next! Ito. Tikman na natin. <laughs> Yun, ganito yung ano niya, oh. packaging niya. Ganda. Yun, meron pang style, tingin nyo. Mm, masarap. May chocolate sa loob. Sarap. Yun mga tropa, pag pumunta kayo ng Saudi, yan, ito hanapin nyo. Pinakamasarap na tinapay dito. Mmm, <laughs> may pumunta. <laughs> Next. Apple yung ano niya na flavor. Sana natin. Uy, may dumaan ulit. <laughs> Yaran! <laughs> Bye-bye! Pero plano ulit. Commercial. Yan, ito yung loob nyo. So, di ba? Sarap po. Yun. Mura lang pala to mga tinapay na nabili ko mga tropa. 1 real lang to. Sulit na sulit. Mmm, sarap. Sarap. Ayun. Cup, cupcake ulit. the best, the last one. Blue, no? <laughs> mm, sarap. Hayaan ko ng panula. Nagalit mo tayo. Ayaw na ng picture. Para ah, inumin na natin to. Ah. Ayun mga tropa, busog na ako. Tara na at uh, uuwi na tayo. Prayer <laughs> time na pala. Okay, mga trawa! Bye-bye!